enfants, bienvenue chez Piano Academy. Je suis Mian Li. Aujourd'hui, vous allez apprendre la chanson Petit Hans. Avant de commencer le cours, nous allons écouter la chanson jouée par Jiho. Bonjour, je m'appelle Jiho. Je vais vous jouer Petit Hans. Eh bien, dit Comme aujourd'hui on apprend la première mesure, peux-tu nous chanter et jouer cette mesure Sol, mi, mi, fa. Merci, Tiro. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note, Sol avec la main droite quatrième doigt de la main droite. Sol, ensuite Mi avec le deuxième doigt. Sol et Mi. Juste deux notes, on va répéter cinq fois. Sol, Mi. Première fois. Sol, Mi. Deuxième fois. Sol, Mi. Troisième fois. Sol, Mi. Quatrième fois. Sol, mi. Très bien. Ensuite, il suffit de répéter ce que vous venez de faire, c'est-à-dire sol, mi, encore une fois, mi, avec le même doigté. Cela donne sol, mi, mi, i jusqu'à là. Parce que la deuxième note de mi, c'est la blanche. C'est pour ça, il faut compter deux temps. Sol, mi, mi, i, jusqu'à là. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Sol, mi, mi. Première fois. Sol, mi, mi, i. Deuxième fois. Sol, mi, mi, i. Troisième fois. Sol, mi, mi. Quatrième fois sol, mi, mi, i. Très bien. Ensuite, elle monte la note sur le fa avec le troisième doigt, comme ceci. Sol, c'était la première note. Deuxième note avec mi, mi, mi, i. On compte bien. Ensuite, on termine avec fa avec troisième doigt, comme ceci. OK Là, ben, cela donne doucement sol, mi, mi, fa. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Sol, mi. On répète. Ensuite, fa. Première fois. Sol, mi, mi, fa. Deuxième fois. Sol, mi, mi, fa